ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति में हौसला हो तो वह किसी का भी मुकाबला कर सकता है जालंधर के लंबा पिंड क्षेत्र में एक तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी रही और इसी बीच जैसे ही वन विभाग की टीम ने ट्रैप लगाया तो कॉलोनी का युवक राकेश सोड़ी भी रस्सा लेकर डट गया लेकिन तेंदुए ने राकेश पर हमला कर दिया और राकेश उससे भिड़ गया सबसे बड़ी बात यह है कि वह तेंदुए से जूझता रहा और तेंदुआ राकेश को घायल करके वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया खुखार तेंदुए से राकेश जिस तरह से भिड़ा उसकी सभी दूर तारीफ की जा रही है कुल मिलाकर यह पूरा दृश्य बेहद दिलचस्प रहा